Phú Trân Hãy <laughs> subscribe 人家了， <laughs> 老绕不道儿，又 <laughs> 爬。 谢谢你光顾我的小怪物。 是我写过最美的情书，纽扣住一个家的幸福，爱着你呀，风雨无阻。 睡前擦香香，会变更漂亮。嗯。 嗯。滚！叫叫！沐浴如何香香皂？今天用哪个好？毛巾与毛少丫丫，水温刚刚好。 泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌，牛。 救命！救命！救命！救命！救命！Town, people trying to get down. happy,